Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Zotero. Mais Zotero c'est quoi Eh bien, dès vos premières recherches documentaires, vous allez trouver des documents en rapport avec euh, votre sujet. Ces documents, plus tard, vous aurez besoin de pouvoir les retrouver pour pouvoir les intégrer dans votre mémoire sous forme d'appels de citation ou de référence dans votre bibliographie. Toutes ces tâches de collecte, de sauvegarde et d'intégration des références dans votre mémoire vont être grandement facilités par l'utilisation de logiciels de gestion de références bibliographiques. Zotero est l'un d'eux. Il est open source et gratuit. Comment fonctionne-t-il C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, pour démarrer avec Zotero, il faut tout d'abord télécharger l'application à partir du site zotero.org. Une fois que vous êtes sur ce site, vous cliquez sur le bouton rouge « Download » Zotero reconnaît le navigateur et euh, le système d'exploitation sur lequel vous travaillez. Vous téléchargez l'application, donc Zotero 5 pour Windows, Download. Vous suivez ensuite toutes les instructions. Et à la fin, vous aurez euh, sur votre bureau l'application Zotero. Vous avez ensuite à installer le connecteur Zotero euh, reconnaît euh, le, navigateur sur lequel vous travaillez, euh, en l'occurrence Firefox, mais il est également disponible avec Chrome, Safari et Edge. Une fois que vous avez fait cette installation, vous pouvez démarrer votre recherche documentaire en allant par exemple rechercher des références de, de livres à partir du catalogue du Sudoc. Vous pouvez taper votre première recherche, conquête spatiale. Voilà, donc une fois que vous avez lancé votre recherche euh, dans le Sudoc sur la conquête spatiale, vous avez une liste de références, vous choisissez celle qui convient le mieux à votre sujet, par exemple celle-ci. Si elle convient à votre sujet, vous n'avez plus qu'à cliquer pour la sauvegarder, cliquez sur l'icône ici, dans votre navigateur en haut à droite, et aussitôt, la, euh, la référence est téléchargée dans votre Zotero. Alors évidemment, une fois que vos références sont bien téléchargées dans Zotero, vérifier que tous les items euh, correspondent, le titre, l'auteur, etc. Et, si besoin, n'hésitez pas à les modifier euh, comme il faut. Maintenant que vous avez euh, une collection de références dans votre Zotero, vous allez pouvoir les utiliser dans votre traitement de texte. Et vous allez installer le plugin lié à Zotero. Donc vous allez dans Zotero, vous allez dans Édition, Préférences, vous allez dans l'onglet Cité, et vous allez dans traitement de texte et vous installez le module pour Microsoft. Voilà. Donc une fois que vous avez vos références dans Zotero, vous pouvez, les, les vous pouvez euh, commencer à rédiger votre rapport et commencer à euh, euh, utiliser vos références bibliographiques pour faire des appels de citation en utilisant ici l'onglet Zotero et en appliquant ici le bouton Add Edit Citation. Vous choisissez donc pour la première fois, vous choisissez euh, le style bibliographique que vous avez besoin d'utiliser, par exemple le style I3E. Vous allez rechercher dans votre collection Zotero les références que vous avez besoin de citer, par exemple l'article. Et puis ensuite, je peux, à la fin de mon rapport, commencer à euh, installer ma bibliographie, ici, en cliquant sur le bouton Add Edit Bibliographie. Donc, euh, vous voyez, donc, euh, Zotero vous permet en, quelques clics de réaliser vos appels de citation et de rédiger directement votre bibliographie. Euh, mais bien sûr, ce n'est pas un outil magique. Il faut tout le temps bien vérifier l'exactitude des références. Et sachez que vous avez toujours la main et n'hésitez pas à reprendre s'il y a des modifications à faire. À bientôt. Pour d'autres aventures